पीएसआई हो चुके हैं जिसे Iqbal Singh Brar superintendent Shri Goindwal Sahib ji Vijay Kumar additional superintendent Shri Goindwal Sahib ji Harish Kumar assistant superintendent Shri Goindwal Sahib ji ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ assistant superintendent Goindwal Sahib jail ਆ ਇਹ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋ ਏਐਸਆਈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਏਐਸਆਈ ਆ ਸੋ ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਦਾਂ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੋਨ 1 2 ਤੇ 3 ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨ 1 ਤੇ ਜ਼ੋਨ 2 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ੋਨ 1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਨ 2 ਤੇ ਪਰ ਜ਼ੋਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਜੇਲ ਅਫੀਸ਼ਲਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ सर हिंदी से। हिंदी एक इंसिडेंट हुआ था गोविंदवाल श्री गोविंदवाल साहब जेल में जो कि 26 ऑफ जनवरी को हुआ था जिसमें दो गैंगस्टर्स के जो ग्रुप्स थे जो जोन हाई सिक्योरिटी जोन में बंद थे जोन वन और जोन टू में उनको जब खोला गया जब कुछ टाइम के लिए तीन बजे के आसपास तो आपस में इनकी बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई जिसमें दो गैंगस्टर्स की डेथ हुई एक गैंगस्टर जो था वो सीरियसली इंजर्ड हुआ तो इस मसले पे आज एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ जो गैंगस्टर थे वो दिखाई दिए जिन्होंने डबल मर्डर्स के बारे में बातचीत की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तो इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने सीएम साहब जो पंजाब के सीएम साहब ने बहुत इसको स्ट्रिक्टली लिया सख्त उनकी हिदायतें थी कि इसमें कड़ी से कड़ी जो सख्त से सख्त कार्रवाई वो की जाए इस केस में अभी तक सात जेल ऑफिसर जो है उनको सस्पेंड किया गया है जिसमें इकबाल सिंह बराड़ जो सुप्रिटेंडेंट श्री गोविंदवाल साहब जेल है श्री विजय कुमार एडिशनल सुप्रिटेंडेंट केंद्रीय jail Shri Govindwal Sahib Jaspal Singh Khaira additional superintendent केंद्रीय jail Shri Govindwal Sahib A S I Harchand Singh A S I Joginder Singh head constable Surendra Singh और जो इस एरिया के इंचार्ज थे जो हरीश कुमार सहायक सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल इन इन सात लोगों को सस्पेंड किया गया है एक एफआईआर इसमें रजिस्टर की गई है जिस एफआईआर में 66 आईटी एक्ट 149 आईपीसी 506 आईपीसी जिसमें जो गैंगस्टर्स दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और जो जेल ऑफिसर्स है इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है इस केस में अब तक पांच जेल ऑफिशियल जो है उनको अरेस्ट किया गया है जिसमें इकबाल सिंह बराड़ जो सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल है जो विजय कुमार जो के एडिशनल सुपरिटेंडेंट हैं हरीश कुमार जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं और A S A Joginder Singh और A S A Harchand Singh जिनकी वहां पे ड्यूटी थी उस टाइम तो पांच ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया है सात ऑफिशियल्स को इसमें सस्पेंड किया गया है इसके अलावा जो गैंगस्टर्स दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और उनको जल्दी ही प्रोडक्शन वारंट पे लेके आ जाएंगे इस केस में ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਜਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਫਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇਲ੍ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਔਰ ਪਠਿੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਸੀ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਟਨ ਇਨਪੁਟਸ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫਰਦਰ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਤਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਆਂ ਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਆ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਫੋਨ ਦਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਸਨ ਆ ਫਿਊਚਰ ਰਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਬਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ ਸਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਵ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ Sir, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਊਚਰ सर जेल्स में जैमर्स नहीं थे क्या और एक स्कीम भी थी जैमर्स लगाने की क्या वो नहीं वो वो एक अलग इशू है जैमर्स कई बार इतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे सो वो एक स्टडी चल रही है कई जगह पे हमने वी हैव ट्राइड के भी जैमर्स लगाए जाएं लेकिन वो क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम 3G से 4G हो गई अब फोर जी से फाइव जी हो गई तो टेक्नोलॉजी की वजह से कई बार जैमर इतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे सर दो तीन दिन पहला भी इनाका आपसी झगड़ा हुआ ऐसी जानकारी है ਕਿ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗੂ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਚ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫੀਸ਼ਰਸ ਦੀ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਆ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮੈਂਸ ਵੀ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫੀਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫੀਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰ सर, सर, एक इस सवाल केस में है, पुलिस ने सर- अच्छा काम किया लेकिन अजनाला में जो इंसिडेंट हुआ अभी तक एफ आई आर नहीं हुई नहीं अभी आज आज का जो मेन सर, एक- जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी ਦੇਖੋ G20 ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ G20 ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੇਬਲ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਅਰਡ ਆ ਪਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਟਨਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ G20 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੇਬਲ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਲਮਾਨ ਈਮੇਲ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਜਗੂ ਪੂਰੀਆ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਾਗਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਅਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਲੇ ਨਹਿੰਗ ਹੈਂਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਸੀਗੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟਡ ਹੋ ਸੀਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਜੱਗੂ ਪਕਵਾਨਪੁਰੀ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੀਟੀਐਫ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਟਿੰਡਾ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿੰਕਾ ਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗਸ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਸਡਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਵੇ 200 400 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਈਵਨ ਐਸਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਪੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਲੱਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿੰਨ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਜਾਵੇ ਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰੌਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪੱਤਰੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ 골ਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੇਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲ ਚੀਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੇਕ ਸੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੁੰਦੀ that is always first information ਪਰ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਜੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ part is first information report ਉਹਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਗੋਲਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਾਏ ਸੀ ਸਚਿਨ ਦਿਵਾਨੀ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 302 ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ 89 ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਰ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਆ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕੀ ਹੈ ਫਾਲਸ ਹੈ ਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਮ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਟਾਈਮ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਰ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ 66 ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ ਕਿਤਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ that is all part of investigation ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੋਰਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੋ ਗਈ G20 ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਦੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫੋਰਸ ਔਰ ਉਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਫੋਰਸ ਮੰਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੰਗਣ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਲਸਾ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੀ ਨਕੇਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੱਸੀ ਗਈ ਆ ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈਗੀਆਂ 560 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲੋ 156 157 ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਆ ਉਹ ਬਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਉਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਾਤ ਆ ਪਿਛੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਤਨਾਤ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗੋਂਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਂਦੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਆ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਿਊਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਣ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿਊਟ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ सर एक सर ड्रोन को लेके जो कुछ पॉलिसी बनाई है सरहदी इलाकों को लेके वो सर क्या है नहीं ड्रोन की एज सच कोई अलग से पॉलिसी नहीं है ड्रोन की जो पॉलिसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पॉलिसी होती है लेकिन उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिप्टी कमिश्नर हैं या कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो अपनी तरफ से ऑर्डर्स पास कर सकते हैं और वो टाइमिंग के हिसाब से कई बार जैसे फिफ्टीन अगस्त है ट्वेंटी जनवरी है जहाँ कोई मेजर इवेंट आ रही है तो उसमें वो ऑर्डर्स पास करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस वो रखते हैं उसमें कि किस तरह से कौन से एरिया में प्रोहिबिटेड है अगर किसी ने ड्रोन चलाना है तो कौन सी परमिशन चाहिए so that is always district policy है that is still in the pipeline वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो अभी पाइपलाइन में है फाइनलाइज नहीं हुई है ठीक है थैंक यू